makosa matatu ambayo watu wengi sana wanayafanya pale ambapo wanapasiu karia zao. Kila mtu ana ndoto na anatamani kufanya kitu fulani ili aweze kufanikiwa katika maisha, lakini watu wengi sana wamekuwa wakifanya makosa ambayo yamekuwa akiwakwamisha, aidha kuwachelewesha au kukata tamaa kabisa ya kufanya vile vitu ambavyo wanavipenda au wanaamini vinaweza vikawafanikisha.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 kutaarifiwa na kuja kujifunza maswala yote yanayohusiana na creative design kwa maana ya video graph, photograph, technology na mambo mengine mengi yanayohusiana na filmmaking tutajifunza hayo yote na na kozi zangu nyingi sana ambazo nimeziandaa unaweza ukajifunza nimekuwekea link kwenye description hapo masuala yote yanayohusiana na video editing kwa kutumia adobe premiere pro pamoja na after effect lakini pia kuna kozi ya masuala ya graphic design kwa kutumia adobe photoshop na adobe illustrator kozi ya misingi ya design pamoja na kozi zingine nyingi ambazo zingine ni bure kabisa unaweza ukabonyeza link katika description ili uweze kujifunza zaidi na kuona namna gani ambavyo unaweza ukapasiu karia yako ya kuwa creative designer siku ya leo nataka tuzungumze kuhusiana na makosa matatu ambayo nimeona watu wengi sana wamekuwa wakiyafanya na makosa haya yanajirudia kulingana na zile dm ambazo napokea na watu wengi wamekuwa wakimtumia message na kuniuliza na kuonyesha konsani zao na nimegundua kwamba hayo ni makosa ambayo watu wengi yanawafelisha na hata mi mwenyewe nishawahi kuyafanya makosa haya yanafanywa sana na watu ambao wanaanza karia mtu anayetaka kuwa designer anapoanza mwanzoni pale akiwa ajui nini anatakiwa kufanya na afanye kitu gani basi ni makosa ambayo nimegundua watu wengi sana wamekuwa wakiyafanya jambo la kwanza kabisa ni visingizio of course watu wengi sana wamekuwa wakiweka visingizio vya kuanza kufanya jambo na kulifanya jambo liweze kuchelewa kuanza kufanyika kwa mfano mtu ana plani kuanza kujifunza masuala ya creative eh, lakini ukimuuliza kwa nini haanzi eh, anafikiria kuanza kufanya kitu fulani kwa nini huanzi mpaka siku ya leo ukifuatilia unagundua mtu ana visingizio mbalimbali ambavyo vinamfanya asiweze kuanza mtu atakwambia sina muda wa kutosha niko bize na kazi e, uh, vifaa sina vifaa vya kutosha kuweza kuanza kufanya kazi hii hivi vyote ni visingizio ambavyo vinamfanya mtu asiweze kuanza kupasiu karia yake by the way hakuna uwezekano wa kuanza na vitu ambavyo vimekamilika unaanza na kile ulicho nacho lakini ukitengeneza mazingira ya kufanya visingizio hutakaa uanze kufanya kitu fulani hakuna wakati muda utatosha kusema kwamba sahizi ni muda unatosha mi kuweza kufanya kitu fulani kinachotakiwa ni kuweka kipaumbele, kwa sababu wewe umepanga kufanikiwa na unataka kufanya kitu fulani kwenye maisha. Kwa hiyo ni kuweka kipaumbele kwenye kile ambacho unataka kufanya ili uweze kukianza, na mwisho wa siku utaweza kufanikiwa na kufika pale ah, ambapo unataka. Kumbuka kwamba mafanikio ni jumla jitihada ndogo ndogo ambazo unazifanya kila siku. Kwa hiyo kadi unavyokawia kutaka kuanza kitu ambacho unataka kufanya ili kuweze kufikisha pale unapotaka, ndivyo unavyochelewa kuweza kukifanikisha. Kwa hiyo kuto kufanya siku moja kunapunguza kiwango cha wewe kuweza kufikia mafanikio. Zile jitihada ambazo utakuwa uweke kila siku uweze kufanya kwa uchache au kwa udogo ili uweze kuunganisha baada ya muda fulani kutengeneza kitu kikubwa ambacho kinakufanya kuwa successful kwenye karia, kinakuchelewesha kwa sababu ya visingizio vya kusema sina kifaa hiki, muda haunitoshi, nitaanza kesho, leo nimechoka. By the way, acha kufanya hivyo vitu na, na kuhakikisha kwamba ukifanyia kazi hilo kosa utaenda kuanza kuona matokeo makubwa baada ya kufanya consistency kwa muda fulani kwenye kile kitu ambacho unataka kufanya kwa hiyo kama unataka kuanza kujifunza masuala ya creative hebu anza kufungua photoshop leo kwenye kompyuta yako anza kufungua adobe illustrator anza kufungua premiere pro anza kuedit video na kuhakikishia ukifanya hivyo consistency kwa muda fulani utaanza kuona matokeo na utaanza kupasiu karia yako na kuenjoy kufanya kile ambacho unakipenda Jambo la pili au kosa la pili ambao nimeona watu wengi sana wanafanya na kama utalifanyia kazi itaweza kusaidia kupasiu karia yako ni kutaka kuanza au kufanya kitu kwa ubora. Of course kila mtu anatamani afanye kitu bora, kionekane kwa watu na watu waone yeye anafanya kitu bora, lakini hakuna uwezekano wa wewe kuanza kufanya kitu bora kama uja practice practice make perfect kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuanza kufanya ili mwisho wa siku uweze kuwa bora kadi unavyofanyia kazi yale makosa ambayo unafanya kila siku kadi unavyo practice na, na kukifanya kile kitu mara kwa mara ndivyo utakavyoweza kuwa perfect au kufikia hatua kufanya kitu kwa ubora lakini kitu kizuri zaidi nitakueleza kuhusiana na kwamba uh, unaweza ukawa unafanya kitu sio kwa ubora na unaposti katika mtandao unaweza ukasema kwamba no unaposti kitu hiki watu wataona sio bora of course usijali hilo wewe posti au tengeneza content zako weka kama ni unataka kutengeneza content za mtandaoni weka kama unapasiu karia kuwa design anza kufanya kazi zako za design kama unajifunza masuala ya ufundi anza kufanya vile vitu unavyoexpose uh, ukweli ni kwamba akili ya binadamu huwa inaweza kusahau kwa muda mfupi sana kwa hiyo kadi unavyoendelea kutengeneza vitu consistency ni ngumu sana mtu kuanza kureveal au kureview vitu vya nyuma ambavyo ulishawahi kufanya kinachofanyika mtu ataangalia vitu ambavyo unafanya kwa sasa ukiangalia hata content zako za mitandao ya kijamii mimi binafsi content ambazo nimeupload mwaka mmoja tu uliopita ni tofauti na zile ambazo nimeupload mwaka huu tangia umeanza kwa unaweza ukagundua kwamba watu wamekuwa im, uh, wanakuwa impressed na zile content wanazoziona kwa wakati huo na kuona kama unafanya kitu kizuri na kusahau kabisa kwamba kuna content za nyuma ambazo ulifanya ambazo hazikuwa nzuri kwa hiyo hakuna uwezekano wa kuweza kuanza kufanya kitu bora unachotakiwa kufanya ni kuanza kufanya na kuendelea ku Hakuna uwezekano wa wewe kuanza kufanya kitu bora kwa mara moja. Unachotakiwa kufanya wewe ni kuendelea ku anza na vifaa ulivyo navyo kama hauna kamera nzuri anza na simu yako ya mkononi endelea ku anza na microphone ya simu ambayo ni ya bei rahisi anza na kifaa chochote ulichonacho anza na hiyo hiyo kompyuta ulionayo ambayo ina ram 2gb anza kufanya mazoezi anza kufanya practice baada ya muda utaweza kutoa kitu bora kabisa na ambacho kitakuwa acceptable na watu wataweza kuappreciate hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukapita pathi hiyo kuweza kufikia kwenye karia yako na kuweza kufanikiwa kwenye kile ambacho natamani kukifanya hilo ni kosa la pili lifanyie kazi naamini ukiyafanyia kazi yatakusaidia wewe sana kuweza kupasiu karia yako jambo la tatu na ni kosa ambalo watu wengi sana nimekuta au nimeona wanafanya ni kutaka kuwa karibu na watu waliofanikiwa <laughs> yes of course kila mtu anatamani awe karibu na mtu aliofanikiwa ili aweze kujifunza namna aliyofanikiwa lakini pia aweze ku furahia yale mafanikio ambayo yule mtu amefanikiwa ameyapata lakini ukweli mchungu ni kwamba watu waliofanikiwa huwa wako tayari na hawawezi kukaa na mtu ambaye sio potential kwa hiyo tambua kwamba kama unatamani kujifunza kitu fulani uwe kama mtu mwingine, basi anza kutengeneza thamani, ili hata siku ukitamani kumfikia mtu aliyofanikiwa, kuwa karibu na mtu ambaye yuko successful, uwe na value ambayo unaweza ukaadi kwenye karia yake au kwenye kile ambacho anakifanya basi itakuwa rahisi wewe kuweza kukaribishwa au kuwa karibu na yule mtu, kwa sababu kuna value unaweza kuadi napokea dms na message nyingi sana za watu wananiambia mimi nataka kuwa kama director fulani mimi nataka kuwa kama mpiga picha fulani mimi nataka kuwa designer kama wewe nataka kuwa kama mtu fulani lakini ukweli ni kwamba unachokidrimu unachokitamani ni kitu sahihi na ni matamanio mazuri lakini nachokushauri ni ngumu sana kwa mtu yoyote aliofanikiwa kwa sababu ya shughuli zake mtu anakuwa yuko bize lakini wakati mwingine ha, hawezi tu kumweka karibu mtu ambaye haadi value yoyote kwenye maisha yake lazima wewe una adi value kwa hiyo kinachotakiwa wewe anza kutengeneza thamani kama unataka kuwa director basi anza kupractice hata kwa simu yako kwa kamera yako ndogo anza kutengeneza content ambazo zinaweza kufanya wewe kuwa director mzuri ndivyo utakavyokuwa karibu utapata nafasi ya kuwa karibu na mtu ambaye unataka kukaa naye karibu ambaye amefanikiwa kwao kama una ndoto ya kuwa director mkubwa ndoto yako itatimia kama na ndoto ya kuwa designer mkubwa kama na ndoto ya kuwa filmmaker una ndoto yoyote ile ambayo inahusiana na masuala ya creative usikate tamaa kwa hiyo kitu cha muhimu ni kuanza kutengeneza value anza kutengeneza thamani ya kile ambacho unakifanya ongeza ujuzi kila siku jifunze acha visingizio e, tengeneza mazingira ya kukua siku hadi siku ili ikifika mahali umetengeneza value basi utachagua ni nani uweze kufanya naye kazi kwa sababu kuna watu wengi sana watakuwa wanahitaji kuwa karibu ili waweze kunufaika na kile ambacho unaweza kukitoa so niliona leo tuweze kujifunza kuhusiana na hicho kitu ambacho nimeona watu wengi sana wanakwama wanakuwa na visingizio ah, vingi, vya kuweza kuanza jambo mtu atakwambia sina hiki sina hiki sina hiki lakini mwisho wa siku hakitabadilisha hali ulionayo haitabadilisha hamasa au ile hamu shauku ambayo wewe unayo kuweza kufikia malengo fulani kitakachobadilisha au kufanya shauku yako iweze kutimia ni kuanza kitu cha pili huwezi ukianza huwezi kuanza ukiwa bora utaanza katika hali ambayo sio nzuri hivyo hivyo utatengeneza content ambazo sio nzuri hazina mvuto kwa watu lakini kadri unavyo practice baadaye zitaanza kupata fan base na watu wataanza kuzipenda kitu cha tatu tengeneza value ya kwako ambayo itakufanya wewe uweze kuwa karibu na mtu yeyote unayemtaka kwa sababu hata yule mtu ambao unatamani kufanya naye kazi akiona kuna kitu ambacho unaweza ukaadi au kuongeza kwake itakuwa rahisi kukaribisha na kufanya wewe uwe karibu niliona leo tujifunze kuhusiana na hicho kitu naamini umeweza kujifunza kama somo la leo limeweza kuwa na msaada kwako basi acha maoni katika sehemu ya comment ili tuweze kujumuika pamoja lakini pia katika mtandao wangu wa instagram unaweza kunifuatilia huko kuna madini na vitu vingi ambavyo nafundisha kila siku usahau kusubscribe kama hujafanya hivyo lakini bonyeza alama ya kengele ili kila napoachia video huwa unapewa taarifa na kuja kujifunza naitwa joeli kadaga creative designer See you next time.